Минута и половина, подмина половината сграда. Габо, виж какво става? само на ръцете задържа и двата му крапва. Жека, само две минути нека, ани? Бяха ли те? ти до тук. На него да не обръщат малко сградата леко положение. Аз ако знае, че можеш и пеша, и аз пеша ще не хода, аз се катера. Виж какво, ние мога да правим долу. Нали? И ето изправим се. Аз за 4 минути не мога да мина пеша тия 100 метра. И как се катери това обчето без... Е? Стигна това момиче, къде се къпи. Без минути. Сега съм на общината, да читам нещо. А как ще слезе? Е, виж, че има въже отгоре. Виж, че има въже. Да, бе, просто така, така ще се Айде, да спре, да си да... Аз сега да... точно примерно така. Сега. Дай! Толкова! 3 минути и 13 секунди. Наш рекорд на състезанието. Браво, Ники! Аплодирайте го! Yeah.